Guardate qua come li incarta alla perfezione Ecco qui che abbiamo fatto anche l'ultimo raviolino Questi fogli che costano sui 100 yen Ne sono venuti 50, 50 Impuntandosi di diventare il prossimo vincitore di Masterchef Seban non demorde i fornelli ed oggi cucina nuovamente per noi Oggi farà gli yaki yakigyoza, ossia ravioli alla griglia cinesi Inoltre ci svelerà qualche curiosità su questo piatto in base alla sua esperienza di quando viveva in Cina Ed ecco perché l'aria in Cina è così inquinata Se cucinava lui chissà che casino dopo i pasti! Ciao a tutti ragazzi, nuovo video di cucina, oggi stiamo preparando i ravioli cinesi Adesso vi faremo vedere come la mamma di questo mio amico sta preparando questi ravioli cinesi buonissimi C'è lo zenzero e l'aglio, la carne e poi c'è il nira e poi haksai Vi ricordatevi di mettervi i guanti se, se fate i ravioli cinesi che sono importanti Mixate tutti questo miscuglio e dovete praticamente farlo diventare una pasta omogenea il più omogenea possibile che così si può mettere dentro il raviolo questa qua cioè, si chiama proprio la pelle dei ravioli che dovrete mettere dentro i vostri ravioli praticamente ne mettete qua si può anche fare questa io quando ho vissuto in Cina l'ho preparata però oggi non abbiamo il tempo perché tra poche ore devo partire per l'Italia pelle dei nostri ravioli È molto facile da preparare Se non avete la nira che non si trova tanto in Italia Potete anche metterci chiabez e cavoli Questi qua praticamente ne potete fare 50 di questi Vedete tutti questi bastano per fare 50 ravioli Rendiamoci conto E guardate quindi per fare attenzione vede di dividerli già Che così è sicura di prenderli giusti no? Guardate qua come li incarta alla perfezione qua il primo raviolo Bisogna mettere un po' di acqua ai lati che così si attacca e poi fare la formina Adesso vado a lavarmi le mani così provo anch'io a fare i ravioli cinesi Ci riuscirò? Lo scopriremo tra poco Ecco qua prendiamo il nostro Yosanokawa Quindi la pelle del raviolo Prendiamone un po' così Mettiamo il resugi Yeresugi? Ok, mi ha detto che è un po' troppo, quindi togliamo un po' così, va benissimo. Prendiamo l'acqua, lo mettiamo ai lati, giusto? Poi chiudiamo così e voilà sono qui di Nikita Guardate come mi è venuto bene il mio raviolo Dovete mettere l'acqua in modo che si chiuda bene Se no quando li andate a bollire poi si aprono e non è bello Guardate qua sono 27 e qua sta andando avanti Qua ne stiamo facendo tantissimi Ovviamente io ho deciso di non fare più ravioli perché faccio un po' schifo Però sono bravo a mangiarli quindi vabbè E poi comunque io ho detto se partecipassi mai a Masterchef Mi troverei un bel team di eh, persone che così posso dirigere no? Che così faccio fare per benino tutti i ravioli Quindi vengono benissimo buonissimo, no? C'è un profumo buonissimo. Ecco qui che abbiamo fatto anche l'ultimo raviolino. È bastato per fare tutti questi ravioli, ma dovete sapere che comunque costa veramente poco preparare questi ravioli cinesi, perché comunque pensate che la niwa costerà 100 yen, poi ci sarà hakusei che sono 30 yen, poi c'è dentro questi fogli che costano sui 100 yen, che sono quelli per fare la pelle un po' del nostro raviolo, e poi ci va la carne che saranno 200 yen, quindi voi potenzialmente con un 200 yen potete mangiare 3-4 volte questi ravioli. Guardate che meraviglia! meraviglia ne sono venuti 50 50 e adesso questi vanno bolliti per essere pronti mm, chi li vuole assaggiare chi li vuole assaggiare Dovete aspettare finché l'acqua evapora tutta poi sono pronti per essere magnati ravioli tutti fatti alla piastra Bene, sono pronti anche i nostri ravioli E questi erano quelli fatti da me che ovviamente si sono aperti Ma comunque guardate che buoni Mettiamo un po' di aceto, un po' di salsa di soia e un po' di questo olio cinese super piccante E adesso assaggiamo un ravioletto È molto più buono di quello dei ristoranti, è bello piccante Spero che questo video di come si preparano i ravioli cinesi vi sia piaciuto Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video Condividete il video e mettete un mi piace e commentate se volete altri video così to look at